Բարև ձեզ։ Ուրեմն այս խնդիրը մեզ պահանջում է, որ մենք ստեղծենք ուրեմն json.stringify ֆունկցիան, բայց ինքնուրույն, okay։ Առաջարկում եմ ինքնուրույն փորձեք, ուրեմն այդ խնդիրը գրված է վիդեոյի տակ, կարդացեք, փորձեք ինքնուրույն գրել։ Իսկ հիմա ուրեմն տեսնենք ինչպես կարող ենք միասին գրենք։ Ուրեմն այս անունով ֆունկցիա պետք է ստեղծենք, այնց որ եկեք տենց հելանանք ստեղ function սա Հիմա, որը ընդունում է ինչ-որ մի արժեք, input, իսկ մենք այդ արժեքը չգիտենք ինչ է։ Okay, նախ եւ առաջ եկենք վերհիշենք ինչ արժեքներ կան JavaScript-ի մեջ։ Ինչ ենք սովորել մենք։ Մենք սովորել ենք undefined, null, nan, էլ ինչ ենք սովորել, ուրեմն number, boolean, string, um, array եւ object, չէ՞։ Okay։ Հիմա Եկեք ստուգենք։ Ուրեմն եկեք ստուգենք նախ եւ առաջ, եթե stringify JSON-ը կանչենք undefined-ով, ինչ պետք է վերադառնանք։ Նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք, երբ որ մենք JSON.stringify կանչում ենք undefined-ով ինչ է վերադառնում եւ ըստ դրան որոշենք։ Դենց որ անում ենք JSON.stringify undefined։ Եվ սա դնում ենք ինչ որ փոփոխականի մեջ եւ debugger-ով ուսումնասիրում ենք։ Run-ենք անում Okay, ինչ կա A-ի մեջ, հələ մի հատ պահենք մուկը վրան, undefined։ Հետարքիր է, այսինքն երբ որ input-ը undefined է, output-ը, այսինքն պատասխանը, ելքը, նաև undefined է։ Նենց որ տենց էլ անում ենք։ Ըստ այդ օրենքի, if եթե input-ը undefined է, ապա պատասխանը պետք է լինի undefined։ Այսինքն այստեղ կարող եք վերադասնել կամ undefined կամ input, նույն բանն է։ Եկեք input, միշտաբերություն։ Okay, իսկ ինչ է լինում, երբ որ null է մտնում մեջը։ մեջ հաջորդ քայլը։ Գիտեք ինչ, որպեսի տենց քայլ քայլ հատ հատ ցած չստուգեք, եկեք մի անգամից լիքը բան ստուգենք։ const b թող լինի json.stringify հաջորդ ինչն էր nan ինչ կվերադառնի const c json.stringify ինչ որ թիվ, ասենք թե sense բան const d json.stringify boolean, ասենք թե true, դա ոնց կվերադառնի եւ const abcde json.strangify boolean ինչ որ text Okay, եկեք հաստեսնենք իրանց վիճակը, հա, երբ որ մենք աճում ենք json.stringify, ոնց է վերադասնում, որ սովորենք եւ այս նույն օրենքները մենք տնենք մեր ֆունկցիայի մեջ։ Ամ, okay, եկեք ուրեմն debugger-ը բացենք, աշխատացնենք եւ հասկանանք, ուրեմն երբ որ մենք null ենք փոխանցում, a-ը ինչ է ստացվում։ Մի րոպե։ Հա, այս աստեղ է։ A-ը ինչ է։ Ա, հետաքրքիր է։ Null, բայց տեքստային null։ Okay։ Հետաքրքիր է, այսինքն ինքը վերադառնում է null տեքստի մեջ։ Իսկ nan, երբ որ տալիս ենք, նայեք ինչ հետաքրքիր է։ Ինքը վերադառնում է տեքստային null։ Այսինքն, երբ որ ինքը nan է եւ երբ որ ինքը null է, երկու ժամանակ էլ ինքը վերադառնում է տեքստային null հետաքրքիր է, այս օրենքները մենք պետքա միտեղ գրենք, որ չմոռանանք։ Ուրեմն նենը, ես ուղղակի ստեղ գրում եմ, որ հիշեմ նենը եւ null-ը, պետք է վերադարձնեն տեքստային null։ Okay, հիշեցինք։ Էլ ինչ կա ստեղ։ Երբ որ ուրեմն թիվ է, նա վերադարձնում է ուղղակի տեքստային թիվ։ Okay։ Երբ որ boolean-ը վերադարձնում է ընդհանրապես տեքստային boolean, իսկ երբ որ տեքստ է, ինքը վերդասնում է տեքստ, բայց որը փաթաթած է ճակերտներով։ Այդ ճակերտը տեքստ են։ Okay։ Սա սա այս ճակերտները տեքստային մասը չի, սա ընդհանրապես ասում է, որ null-ը տեքստ է։ Okay, բարձ։ Բայց ստեղ նայեք, ճակերտների մեջ կան ճակերտներ։ Դա նշանակում է այդ ներքին ճակերտները հենց տեքստ են։ Okay, ես հակ ցույց տամ ինչպես կարելի է արտահայտել ներքին շակերտներ որպես տեքստ։ Դրա մասին հեսա խոսանք։ Բայց okay, եկեք ուրեմն այս գոնե null-ը, non-native-ը եւ boolean-ը հեսա լուծենք օրենքներով։ Ուրեմն մենք հասկացանք, որ եթե input-ը ապա null է, այդ ժամանակ մենք պետք է վերադարձնենք null, բայց որպես text։ Իսկ ինչպես կարելի է արժեքը դարձնել որպես text։ Դե շատ բարձ կարող ենք այս անց անենք։ Չէ՞։ Okay։ Այդտենց կամ կարող ենք plus input, դե input-ը եթե null է, նույն բանն է ստացվում վերջում։ Okay, այդ այդ տենց։ Nen-ի ժամանակ ինչ ինչ է լինում։ Դե nen-ը ինչ է, ինքը գիտենք որ թիվ է եւ is nen-ը վերադարձնում է true, չէ՞։ Բայց մենք ստեղ թիվել ունենք, նենց որ եկեք միանգամից այս երկուսը կպցնենք իրար եւ ստուգենք այսպես։ Եթե ինքը թիվ է, եթե type of input-ը թիվ է, մտանք ստեղ։ Հիմա ներքյում, եթե ասում ենք if is nan input, հիմա եթե nan է, ապա այդ ժամանակ, հիշում եք, մենք պետք է վերադարձնենք null, բայց ոչ թե input, այլ ստեղ null։ Հիշում եք, չէ, nan-ը այն տարօրինակ բանն էր, որ երբ որ մտնում ա որպես nan, դուրս է գալիս որպես null, որպես տեքստային null։ Լավ, իսկ մնացած բոլոր դեպքերում վերադարձնում ենք թիվը որպես տեքստ, նենց որ ոնց ենք վերածում թիվը տեքստին, էլի, սենց չակետներում գումարած, այսինքն կպցրած արժեքը, input։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ երբ որ մեզ տրվում է undefined, վերադարձնում ենք undefined։ Եթե մեզ տրվում է null, մենք վերադարձնում ենք տեքստային null, okay? Այսինքն սա կվերադարձնի sense մի բան։ Null։ no. Իմիջիալոս մենք կարող ենք տենց էլ վերադասնենք, մենք կարող ենք սրա տեղը անենք այսենց։ Նույն բանն է ստացվում։ Ստեղ կարող ենք եւս վերադարձնենք տեքստային null, իսկ ստեղ պետք է վերադարձնել տեքստային այդ թիվը, այսինքն եթե մեզ տրվում է օրինակ 23, մենք պետքա վերադարձնենք ոնց որ ճակատների մեջ 23, հա, տեքստային 23։ Okay, այսքանը ուրեմն արեցինք boolean-ի դեպքում ինչ էր, boolean-ը ուղղակի էլի, որ տեքստային boolean-ա վերադարձնում, նենց որ if type of input is boolean, ստուգում ենք, եթե մեր տրված արժեքը boolean-ը, ապա այդ ժամանակ վերադարձնում ենք տեքստայինավորված այդ արժեքը։ Չէ՞։ Էդ էլ էր բարձ։ Ահա, այ հիմա եկանք string-ին։ Ուրեմն string-ի մի հատ օրինակ վերցնենք։ Օրինակը կարող է լինի sense բան, չէ, hello world։ Չէ, դա մի օրինակ է։ Բայց մեզ պետք է վերադարձնել նենց, որպեսի իր մեջ լինի ճակերտ։ Բայց եթե իր մեջ ճակերտ ենք դնում, նայեք ինչ է ստացվում։ JavaScript-ը կարծում է, որ ճակետի սկիզբը սա է, վերջը սա է, եւ ստեղ չի հասկանում ինչ է կատարվում եւ error-ներ է տալիս, ասում է ինչ որ լեզվի սխալներ եք թույլ տվել կոդի մեջ, սենց բան չի լինի։ Ուրեմն նայեք ինչ է ստացվում։ Եթե մենք ուզում ենք ներսում, եկեք այս ամենը ջնջենք։ Եթե ուզում ենք ներսի այդ տեքստի մեջի հենց որպես արժեք ունենանք այդ ճակերտը, մենք պետք է անենք այսպես ասած escape այսենց գծիկ ենք տնում, այսենց, որ նշանակում է հիմա հաջորդ character-ը, հաջորդը ճակերտը կամ հաջորդը ինչ որ մենք անում ենք, դա հատուկ է, ինքը ոնց որ կոդային ճակերտ չի, ինքը չի փակում մյուս ճակերտը, այլ ինքը տենց ուղակի ընդունի որպես արժեք, ահա, այսենց, այս սա նույնն է ինչպես որ տեքստային սա, տեքստային, Այսինքն տեքստի մեջ կա մի հատ checkers։ Նայեք ստեղ, եկեք ուղակի alert անենք սա, որ տեսնեք։ Մի հատ էս ամեն ինչը ջնջեմ։ Եվ alert անեմ սա։ Տեսնեք ինչ կստանամ։ Մի հատ checkers Okay։ Այսինքն չակերտը նույն այդ ներքին ինֆորմացիան է, ոնց որ ABC անեմ ստեղ, ABC, հիմա եթե ես ուզենամ այդ ABC-ին ճակերտներով փակեմ, ես կանեմ sense, escape ճակերտ, ստեղել escape ճակերտ, այսինքն այս ամեն ինչը այսքանը ներքին արժեքն է տեքստի։ Դրսի ճակերտները ընդհանրապես ասում է, որ այն ինֆորմացիան, որը իր մեջ է, տեքստ է։ Այսինքն հիմա ես եթե run անեմ, ինչպես տեսնում եք, ես ստացա ճակերտ ABC ճակերտ։ Այդ ճակերտը այդ արժեքա տեքստի մեջ։ Ա, Okay։ Ահա, ուրեմն ինչա մեզ պետք անել։ Երբ որ տեքստ է լինում, մեզ պետք է անել sense մի բան։ Մեզ պետք է ուրեմն if type of input իրոք տեքստ է, string, ապա այդ ժամանակ ինչ է մեզ պետք անել։ Մեզ պետք է վերադարձնել, ուրեմն չակերտ ենք սարքում, որին կպցնում ենք տրված տեքստը, input-ը իր ներքից, և որին կպցնում ենք էլի ճակերտ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե ներքին input-ը տեքստ էր, որի մեջ կար ABC, մի րոպես, կոմենտի մեջ գրեմ, ABC, ասենք թե input-ը ABC-ա, չէ՞։ Մենք պետք է վերադարձնել այսպես որպես, այսինքն ճակերտ ABC ճակերտ, որպես ինֆորմացիա, որպես տեքստի ներքին ինֆորմացիա, okay։ Okay, էդ էլ արեցինք, հիմա եկեք ուրեմն ստուգենք ես ամեն ինչը, մի ռոպե, մի ռոպե, մի վարկյան, մի հատ հետ բերեմ էդ են alert-ները, էդ չեր, այս, ահա, ես էլ հետ բերեմ, okay, հիմա եկեք ստուգենք ես ամեն ինչը, Այսինքն մի հատ կանչենք JSON stringify այս արժեքով, մի հատ էլ կանչենք մեր ֆունկցիային այս արժեքով ու հաստատենք, որ նույնն են, okay? Okay, հենց որ եկեք alert անենք, Եթե սա կանչում ենք նույն null-ը, կանչում ենք մեր function-ին, որը կոչվում է stringify json, չէ՞։ json null։ Ամ okay, հետո ստեղ ուրեմն alert ենք անում եթե nan-ով կանչենք stringify JSON-ն, հետո ստեղ ասում ենք նույնն է, արդյոք, երբ որ մենք անչում ենք stringify, JSON.stringify և stringif, stringify JSON 234, 234, հետո էլի փորձում ենք ստուգել, եթե JSON stringify true-ն հավասար է իրոք մեր string, stringify JSON true, true-ին, Եվ նորից մենք alert ենք անում, մի րոպե, մի րոպե, alert, սա թե հավասար է, մեր stringify JSON, երբ որ մեզ նույն տեքստը վերցնում ենք եւ pass ենք տալիս ստեղ։ Ինչ է ստացվում, այսինքն մենք ամենա այս բոլոր արժեքների համար ստուգում ենք սովորական JSON stringify ինչ կվերադառնցներ եւ ստուգում ենք դա մեր ստեղծածի հետ։ Ուզում ենք հաստատել նույնն է, թե չէ։ Okay։ Հիմա տեսնենք, մենք հույսով են բոլոր alert-ները կլինեն true։ Եթե false ստանանք, ուրեմն ինչ որ մի բան սխալ են կարել։ Եկեք աշխատացնենք։ True, true, true, true, true։ Սա true էր։ Թույն, շատ լավ է։ Որ այսինքն մենք այս այս տիպի արժեքները բոլորը ճիշտ ենք կոդավորել, հա, իրանց օրենքները։ Okay, բա ինչ մնաց։ Եկեք նայենք։ Okay, դե մնաց ընդհանրապես array-ը, զանգվածը եւ object-ը։ Okay, դե եկեք իրան իրանց հասնել լուծենք։ հա, Ուրեմն եթե զանգված է if ինչպես կարող ենք ստուգենք զանգված է թե չէ։ array.is array array.is array այսպես input այսինքն ստեղ ստուգում ենք եթե զանգված է, ապա եկեք սենց անենք։ Հիշում եք JSON-ը ինչ է անում, երբ որ զանգված է ստանում։ Ասենք թե ես էլ չեմ հիշում, եկեք ստուգենք։ Ինչու՞ չէ։ Եկեք ուրեմն const b թող լինի json.string file եւ տանք իրան մի հատ զանգված, որի մեջ կասենք թե 1 2 3 1 2 եւ 3։ Օրինակ եւ debugger տնենք ստեղ եւ վերհիշենք bin ինչ է լինելու, okay? Եկեք աշխատացնենք։ bin ինչ է։ Նայեք, bin text է, որի մեջ կան sense բլոկեր, իր մեջ կան արժեքները եւ ամեն արժեքի մեջտեղը կա ստորակետ։ Okay։ Այսինքն մեզ ինչա պետք անել։ Մեզ պետք է ստեղծել, վերադարձնել այդ բլոկերը, բլոկերը, որի մեջտեղը իր արժեքներն են ամեն մեկի կողքը ստորակետով, չէ։ Այսինքն ստեղ մենք անում ենք input որը հենց այդ զանգվածն է, .map։ Map-ը ինչ է անելու։ Map-ի ժամանակ մենք ամեն արժեքի համար կանչելու ենք stringify JSON։ Մի րոպե։ Ուր էր մեր map-ը, հեսա։ Stringify JSON եւ հետո դա join կանենք, կկպցնենք իրար ստորակետներով։ Հա՞։ Բացատրեմ։ Map-ը ինչ է ընդունում որպես argument։ Ինչ է, ինչ ենք տալիս map-ին։ Տալիս ենք իրան ֆունկցիա, չէ՞։ Հիմնականում ֆունկցիա մենք հենց ստեղ գրում ենք, չէ՞, ասած գրում ենք մի հատ function, որը ընդունում է ինչ-որ արժեք, տա տա տա եւ այլն։ Իսկ stringify JSON-ը ի՞նչ է։ Ինքը ֆունկցիա է, չէ՞։ Okay, դե ուրեմն ոչ մի օրենք չեն խախտում ստեղ։ Մենք ասում ենք input.map ամեն արժեքի համար, ուզում ենք կանչենք մեր stringify JSON-ը։ Եվ այն ինչ որ ինքը վերադարձնի, map-ը կդնի այդ նոր զանգվածի մեջ եւ կվերադառնի մեզ։ Այդ նոր զանգվածը հետո մենք join կանենք, այսինքն արժեքները կկպցնենք իրար ստորակետներով եւ կստանանք մի հատ տեքստ, որը կպցնում ենք այս դրսի տեքստերին եւ ստանում ենք ընդհանուր այդ զանգվածի տեքստը, տեքստային իրավիճակը այս օրինակում ինչ է ստացվում, որ ինքը կստուգի, որ ուրեմն կա զանգված, որի մեջ կա 1 2 3, այդ 1 2 3-ով ինքը կպտտվի map-ի մեջ։ Եվ ամեն ամեն այս արժեքի համար ինքը կկանչի stringify json, այսինքն ինքը stringify 1-ը կանի, stringify 2-ը կանի, stringify 3-ը կանի, կստանա նոր զանգված, որը ունի stringified 1, stringified 2, stringified 3, հետո այդ ամեն ինչը join-ով ինքը կպցնում է իրար ստորակետներ իրար իրար մեջ։ Եվ հետո կպցնում ենք այս սրանցք դուրսը եւ ստանում ենք նույն բանը։ Հիմա եկեք ստուգենք, այն ինչ որ մենք արել ենք նույնն է, ինչ որ JSON Strengify-ը կաներ, հենց որ alert, տեսնենք սա իր արդյոք հավասար է մեր գրվածին։ Այսինքն Strengify JSON որին նորեն տալիս ենք նույն արժեքը 1 2 3 տեսնենք նույնն է լինելու թե չէ նույնն է լինելու շատ լավ okay Լավ, այդ է զանգվածը։ Ինչը մնաց, մնաց օբջեկտները։ Okay, դա դե եկեք ուրեմն հասկանանք։ Դե եթե s էլ չի, s էլ չի, s էլ չի, մնացած դեպքերում օբջեկտ է։ Հենց որ եկեք անենք ուրեմն object.keys, որպեսզի ստանանք բանալիները այդ օբջեկտի input։ Սա ուրեմն կտա մեզ բանալիները, չէ՞։ const keys, ասենք թե։ Հիմա եկեք այս keys.for մի րոպե ինչ ենք անում, object-ը object-ը մի հատ վերհիշենք object-ի իրավիճակը, հա, ինքը ինչ պետք է վերադարձնի։ Նենց որ եկեք մի հատ ստեղ անենք const d json.stringify եւ ինչ որ մի parse object, եկեք մի հատ object տանք, որի մեջ կա, չգիտեմ, name, joe, age 12, ասենք թե։ Եվ ստե debugger դնենք, որ հասկանանք այս դին ինչ ինչ վիճակում պետք է հայտնվի, հենց որ սենց ենք անում, run ենք անում, դին ինչ ունի իր մեջ, Okay, ուրեմն ինքը ունի սենց այդ խուճուճ փակագծերը ամեն կողմից եւ մեջտեղ ուրեմն ամեն բանալին ինչպես տեսնում եք փաթեթավորված է ճակերտներով okay դա չի նշանակում տեքստ դա նշանակում է հենց Չակերտները արժեք են մեր ընդհանուր JSON տեքստի մեջ, որի մեջ կա ուրեմն, okay, ուրեմն ամեն բանալին, այս հիշենք, պետք է փաթեթավորվի ուրեմն չակերտներով, հետո կա colon, հա, այդ երկու այդ կետանոցը, այդ հայկական վերջակետը, հա, եւ կա արժեքը։ Եվ կան այդ այդ զույգերի մեջտեղը ստորակետներ, հա։ Okay, լավ, դե եկեք սենց անենք այդ ժամանակ։ Ուրեմն եկեք սենց անենք այդ ժամանակ։ Եկեք ուրեմն նախ եւ առաջ որանանք սրա մասին, մեզ պետք է վերադարձնել մի հատ սենց բան, կպցրած մի հատ հակարակ կոմինին հետ, սենց բան։ Եվ իր մեջտեղը պետք է բոլոր զույքերը նկարել, մեջտեղները ստորակետներով, ամեն բանալու համար, այսինքն, մենք պետք է ստանանք մի հատ զույք, Հետո այդ բոլոր զույգերը կպցնել իրար ստորակետներով։ Այս map-ա պետք։ Եկեք տենց էլ անենք։ Ուրեմն ինչ ենք անում ստեղ։ Վերցնում ենք այս object.keys դնում ենք ստեղ։ Անում ենք .map։ Map-ը ինչ է անում։ Դա եկեք ստեղծենք այդ ֆունկցիան, որը կորոշի map-ը ինչ է անում map-ը ինչ է անում, ստեղ ստանում է մի հատ բանալի, չէ, ամեն բանալիով մենք պատտվում ենք, հետևաբար սա ստանում է մի բանալի։ Մեզ պետք է վերադարձնել, ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է նկարել այդ բանալին շակերտների մեջ, նենց որ մենք ուրեմն անում ենք sense բան, կպցնում ենք իր մեջտեղը key, էլի անում ենք sense բան, Սա ուրեմն մեզ ընդհանրապես կտա բանալիները, չէ՞։ Okay, բայց հետո բանալից հետո մեզ պետք է ուրեմն այս նշանը, չէ՞, այդ նշանը, երկու երկու կետերը, եւ հետո արժեքը։ Okay, դե եկեք դա կպցնենք, ուրեմն JSON մի րոպե, մեր ֆունկցիան կանչենք stringify JSON արժեքով։ Իսկ արժեքը ոնց ենք ստանում? input, ոյ, ոյ, ոյ, ոյ, ահա, արժեքը ոնց ենք ստանում? input key Չէ, սակս եկեք սենց անենք, որ ավելի հեշտ բառ կարդացվի։ const value value Ահա, հիմա ստեղ pass ենք տալիս value։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք նկատում նկարում ենք բանալուն, բանալի անունը, որը ճակերտների մեջ է հայտնվում, հետո այդ երկու երկու կետը, հետո արժեքը։ Իսկ արժեքը թող որոշի իրավիճակը stringify.json-ը։ Okay։ Եկեք նենց որ հիմա համեմատենք այս stringify json.stringify կանչել է այս object-ով <clears throat> մեր ֆունկցիայի հետ։ Դենց որ եկեք alert անենք։ Սա stringify, ահա, եւ եւ մերը stringify json Մերոպե համեմատենք իրար հետ եւ այս նույն object-ը փոխանցենք երեք ինչ որ ավելի པարզ լինի const a թող լինի sense եւ a-ը փոխանցենք եւ ստեղ եւ ստեղ։ <clears throat> Տեսնենք նույնն են թե չէ։ Նույնն են։ Հա։ Ինչ լավ է։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Հիմա եկեք ստուգենք այս շատ ավելի միածտեղ օրինակը դրված, միած շատ մեծ օբյեկտով, որի մեջ կան զանգվածներ, որի մեջ կան լիքը ինֆորմացիա։ Եկեք դա ստուգենք։ Նույնն է ստացվելու մերը եւ եւ մեր գրված stringify JSON-ը եւ JSON stringify-ը։ const data թող լինի դա, Հիմա եկեք ստուգենք, ուրեմն alert։ Եթե մենք անչենք json.stringify add data-ով, ինքը նույնը կլինի, ինչպես որ մեր stringify json-ը data-ով։ Տեսնենք նույնն է, թե չէ։ Նույնն է։ Հա հա հա հա հա։ Okay, հիմա եկեք ուրեմն միատել ուրشادիր անցնենք կոդի մեջը վրայով, որպեսզի հասկանանք ոնց է սա ինչը աշխատում։ Ուրեմն մենք ստեղծել ենք մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է stringify.json։ Ինքը վերցնում է ինչ որ մի արժեք։ Այդ բանը մենք չգիտենք ինչ տիպի արժեք է, այնպես որ պետք է ստուգենք։ Փորձում ենք հասկանալ ինքը undefined է, թե չէ։ Եթե undefined է, վերադառնում ենք no undefined։ Եթե null է, մենք վերադառնում ենք ճակատների մեջ null, հա, այդ տեքստը null Եթե թիվ է, մենք ստուգում ենք, օքեյ, ուրախ եմ, որ թիվ է, բայց այդ թիվը նան է, թե ոչ։ Եթե նան է, մենք վերածում ենք չակերտներով null-ին, որտեվ JSON-ի օրենքը տենց է, ինքը տենց է աշխատում։ Ամ իսկ եթե չէ, եթե ինքը թիվ է, այդ թիվը վերածում ենք ուղղակի սովորական տեքստին եւ վերադառնում ենք, օքեյ։ Հետո, եթե boolean-ը վերադառնում ենք boolean, տեքստային boolean-ին, հա, կամ տեքստային true կամ տեքստային false եթե string է, մենք պետք է հերիք չի որ տեքստային, դե string-ը արդեն տեքստ է, չէ, բայց մենք իրեն պետք է փաթաթենք ճակերտներով։ Ճակերտները ոչ թե որպեսի իրան դարձնենք տեքստ, ինքը արդեն տեքստ է, այլ է ճակերտները ավելացնենք հենց որպես արժեք, հա, որպես հենց ճակերտներն է թող լինեն հենց այդ տեքստի մեջ, որպես արժեք։ Հետևաբար մենք անում ենք սա։ Հիմա, եթե զանգված է լինում, մենք փաթաթում ենք այս բլոկերով, Եվ իր մեջի բոլոր անդամները մենք նորից կանչում ենք մեր ֆունկցիան, որպեսզի ինքը այդ անդամներին վերածի JSON-ին տեքստին։ Այսինքն մենք ամեն անդամին ընդունում ենք որպես մի հատ առանձին արժեք, որը պետք է JSON-ի ենթարկել։ Իրան դարձնում ենք JSON եւ մնացած արժեքները եւ իրենց բոլորին կպցնում ենք իրար ստորակետներ ստորակետներով իրար մեջտեղը։ Եվ ահա կպցնում ենք հետո այդ բլոկերի մեջ եւ վերադառնում ենք պատասխանը։ Ինչ ենք անում օբյեկտի ժամանակ։ Օբյեկտի ժամանակ ուրեմն մենք վերցնում ենք օբյեկտի բանալիները, ամեն բանալիով պատտվում ենք եւ վերադարձնում ենք զույգ։ Ամեն զույգը ունի ճակետների մեջ ուրեմն անուն բանալիի եւ արժեքի համար մենք կանչում ենք ելի stringify.json։ Հետևաբար ինչ է ստացվում, որ եթե արժեքը ուղակի թիվա կամ տեքստ է, ինքը վերադառնում է որպես տեքստ ու մենք կպցնում ենք իրար։ Իսկ եթե object-ը ինքը դառնում է JSON, այսինքն JSON-ի տեքստ, եւ հետո JSON-ի տեքստը մենք կպցնում ենք դա որպես object։ Հետևաբար, երբ որ object-ը ունենում է object, որը ունենում է object, այս մեր algorithm-ը շատ հանգիստ աշխատում է եւ կարողանում է այդ ամեն ինչը դարձնել մի հատ մաքուր JSON տեքստ։ Հիմա կարելի է նաև մի քանի ուրիշ բաներ անել ստեղ։ Մենք գիտենք, որ օրինակ եթե եթե մենք տալիս ենք object, որը ունի ֆունկցիաներ, JSON.stringify-ին, ինքը այդ ֆունկցիաներին ոնց որ բանի տեղ չի դնում, ինքը տեքստը վերադառնում է, բայց տեքստի մեջ ֆունկցիա չկա։ Մենք չունենք այդ տիպի լոգիկա, այնց որ, բայց կարող ենք շատ հեշտ ավելացնենք։ Այսինքն մենք կարող ենք ընդհանրապես ասենք sense, որ օրինակ ստեղ միջև map անելը մենք այս input-ը կարող ենք filter անենք, filter, այսպես։ Եվ ասենք, ուրեմն function Ստա ուրեմն կստանանք մի հատ արժեք եւ մեզ պետքա վերադարձնել արժեքը միայն n ժամանակ, այսինքն true n ժամանակ, երբ որ ֆունկցիա չի։ Դենց որ եթե type of value հավասար չի function։ Չէ՞։ Այդ ժամանակ ուրեմն հենց միանգամից այս զանգվածից բոլոր ֆունկցիաները կհանենք, հետո նոր n մնացած մասը, որը ֆունկցիա չի, մենք կդարձնենք JSON-ի։ Իսկ ստեղ ինչ։ Դե այդ բանալիները մենք վեցեցինք, չէ, եկեք նախ եւ առաջ ֆիլտրացնենք այդ բանալիները, dot filter function որը ընդունում է ուրեմն բանալի, Եվ մենք վերադասնում ենք ուղղակի n ժամանակ, երբ որ type of, ուրեմն արժեքն է, չէ՞ մեզ պետք, նենց որ input բանալի, երբ որ դա հավասար չի function-ին։ Խնդրեմ, այս sense ու այս ժամանակ ինչ կստացվի, որ մենք նախ եւ առաջ ֆիլտրացնում ենք այն բանալիները, օբյեկտների, որոնք որ հղում են դեպի ֆունկցիաներ, հա, եւ այն մնացոտ, մնացորդ բանալիները, որոնք որ չեն հղում ֆունկցիաներին, իրենց վրայով պատտվում ենք եւ ստանում ենք մեր JSON-ը։ Ամ, okay, սա մի քիչ ավելի ճիշտ իրավիճակ է եւ քիչ թե շատ կաշխատի։ Ուրեմն ես հղումը դեպի այս կոդը, ուրեմն կդնեմ վիդեոյի տակ, Եթե հարցեր ունենաք, խնդրում եմ կոմենտներում գրեք։ Հույսով եմ այսքանը բաժը, շուտով կհանդիպենք։ Առայժմ